دوشنبه بیستم خورداد ضبط های ترانه های فیلم سینمایی تورنادو یک با کوشای عزیز هوا خاضری من برم بله، بعد از دو میزان بله. مرسی مرسی کوشا جان ممنون